Hola, soy Lackbert Jiménez, o simplemente Lagbert. Soy un joven latinoamericano que lidia con la pandemia jugando videojuegos. Y en este canal de YouTube quiero <laughs> compartir videos de gameplays, sobre todo de Among Us que realicé con amigos en este tiempo. Las partidas están llenas de momentos insólitos, graciosos y hasta de situaciones absurdas. Y aunque ya les adelanto que mi contenido se va a especializar en gameplays, también subiré algún contenido relacionado a las opiniones personales y como a las reseñas sobre consolas, eh, juegos y hasta empresas de videojuegos. Y tal vez suba algún video sobre series de televisión también. Así que nada, sin más preámbulos, espero que mis videos les sean de su agrado y si les gustan, suscríbanse para ver más. Hasta luego.